እናበልና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኩሉ ሚድያ ዕለታዊ ዜና እንሆ ብቐንዲ ቐንዲ ነጥብታት ዜና ክንፍልም ኣብቲ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ምሕረት ተገይሩሎም ዝተብሃሉ ሰበ ስልጣን ህወሓት ኣብ ሃገራዊ ዋዕላ ከም ዝሳተፉ ሚኒስትሪ ፍትሒ ኢትዮጵያ ገሊጹ ኣሎ። ነዚ ስዒቡ ድማ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰበ ስልጣን ህወሓት ዝተመስረተ ክሲ ብሃንደበት ዝሰረዘሉ ምኽንያት መብርሂ ክህብ ተሓቲቱ ብዝርዝር እንሪኦ ጉዳይ ክኸውን እዩ። ጀጋኑ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ሰሜናዊ ክፋል ዓፋር ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ከም ዘእተውዎ ተረጋጊፁ። ብልፅግና ክልል ሶማሌ ፋሕ ጭንግራ ሓቲዎ ኣብ ክልተ ብዕሊ ከም ዝተኸፈለ ተረጋጊፁ ናይ ዝብሉን ካልኦት እዋናዊ ሓበሬታ ኣለና እሙንን እዋናውን ሓበሬታ ንምርካብ ንቻነልና ሰብስክራይብ ላይክ ሽር ኮመንት ይግበሩ ሕዚ ናብ ዝርዝሮም ክንሰገር ብዓሰርተታት ኣሽሓት ተጋሩ ኣብ ዝተፈላለዩ መዕጎሪ ጣብያታት ዝኣሰረት ልዕሊ ዓቕማ ብሓይልታት ፀጥታ ዝተዕለቕለቐት ብሰንኪ ምኽባር ናብራ ድማ ምሳሕ ዝዘልል ነባሪ ዝወነነት ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብታ ሃገር ዘሎ ሰላም፣ ልምዓት፣ ቁጠባዊ ምዕባለ ከም ዘሎ ኣምሲላ ገበና ብመብራህቲ ከዊላ ኣጋይሻ ክተታልል ቀንያ ኣላ። ልሙድ ስልታዊ ምትላል ኣብይ ኣሕመድ ከይኣኸለ ዕስራን ሸሞንተን ሚልዮን ህዝባ ብሰንኪ ጸጥታ ዝተመዛበላ፣ ኣርባዓን ሓሙሽተን ሚልዮን ህዝባ ብሰንኪ ሕጽረት ምግቢ ብጥሜት ዝሳቐየላ፣ ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ክልተ ሽሕን ዕስራን ክልተን ካብ ዝኣቱ እነዘ ድማ ሰለስተ ሃገራት ዕልዋ መንግስቲ ዘተኣናገደት ካብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ብዝመፁ ዕሱባት ወተሃደራት ህዝቢ ትግራይ እንትቕጥቀጥ ዘፅቀጡ መራሕቲ ጉባኤ ሃገራት ኣፍሪካ ምንተ ሰላምን ፀጥታን ኣፍሪካ ክዝረብ ድፍረት ክስእን ተራእዩ ኣሎ እቲ ሕብረት ፅባሕ እውን ናባኡ ብዝብል ኣተሓሳስባ ዝተነደቑ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ሕዚ እውን ጉዳይ ቅልውላው ኢትዮጵያ ገዛዕዮ ምግባሮም ዓለም ኣገሪምዎ ኣሎ ብዙሕ ትግራይ ምልዓል ዘሰክፎ ጉዳይ ኢትዮጵያ ድፍረት ዝሰኣንሉ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተሬዝ ግና ንመበል ሰላሳን ሓሙሽተን ጉባኤ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ዝካየደሉ ንዓሰርተ ደቂቓ ዝወደአ መልእኽቲ ጉዳይ ቅልውላው ኢትዮጵያ ብድፍረት ኣልዒልዎ እዩ። ኣብ ቀጻላይ ተስፋ ኣፍሪካ ኣድሂቦም ከም መተሓሳሰቢ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ክመጽእ እንተኾይኑ ብህጹጽ ተኹሲ ጠጠው ኢሉ ሃገራዊ ዘተ ክጅመርን ሰብኣዊ ረድኤት ንክበጽሕን ኣገንዚቦም እዮም። ኣብ ዘረብኡ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘሎ ከቢድ ቅልውላው ቁጠባ ፖለቲካን ብሒም ዘይበለ ብማንም ክዝረብ ዘይፈቐደ ኣብይ ግና ኣንቶንዮ ጉተረዝ ከም ሓደ ጉዳይ ምልዓሎም ኣይተዋሓጠሉን። ኣብ ብሽሽቕ ፖለቲካ ሙሉእ ነብሱ ዝጠሓለ ኣብይ ኣሕመድ ንኣወንታዊ ዘረባ ኣንቶንዮ ጉተረዝ ሙሉእ ኣዳራሽ እንተጣቕዐሉ ግና ክልተ ኢዱ ኣጣሚሩ ምሕላፉ ንብዙሓት ዘገረመ ክስተት ኮይኑ ኣሎ። መበል ሰላሳን ሓሙሽተን ጉባኤ ዋዕላ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ። ብልፅግና ክልል ሶማል ፋሕ ፅንግርሓ ትዋብ ክልተ ተመቒሉ ከም ዘሎ ተገሊፁ ላዕለዎት ኣመራርሓ እቲ ክልል ሎሚ ቕነ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ብፕሬዚደንት እቲ ክልል ዝምራሕ ጉጅለ ላዕለዋይ መሪሕነት ብልፅግና ኣብ ክንዲ ንረብሓ ብልፅግና ውልቃዊ ረብሓ ዝተደገፈ መሪሕነት እዩ ክብሉ እቶም ዝተገምዑ ኣመራርሓ ብልፅግና መሪፆም እዮም። እቶም ካብ መሪሕነት ሙስጦፊ ዑመር ዝምርሑ ጉጅለ ብልፅግና ዝተፈለዩ ኣመራርሓ ብልፅግና ትኽል ብቪድዮ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ህዝቢ ሶማል ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ጀሚሩ ዝተኸሰተ ለውጢ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረኸቦ ረብሓ የለን እኳ ደኣስ ኣብ ውልቃዊ ርክባት ጉጅለኣዊ ረብሓ ኣብ መውስቦ መሰረት ዝገበረ ምጥቕቓም እቲ ጉጅለ ስለዝነገሰ ካብቲ ውድብ ብዕሊ ንፍለ ኣለና ክብሉ ገሊፆም እዮም። ምምሕዳር ብልፅግና ሙስጦፊ ዑመር ኣብ ሓፂር እዋን ተግባራዊ ናይ ለውጢ ምንቅስቓስ እንተዘይገይሩ ኣብቲ ክልል ማሕበራዊ፣ ቁጠባውን ፖለቲካውን ቅልውላው ከም ዝስእርር ክፍለጥ ኣለዎ ኢሎም። ነቲ ምክፍፋል ስዒቡ ፕሬዚዳንት ምስጦፌ እቶም ተፈልዮም ዘለዉ ኣመራርሓ ኣኼባ እናካየዱ እንከለዉ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንክውዕሉ ፍሉይ ሓይሊ ልኢኹ ዝፈተነ ኮይኑ ንገለ ሽማግለታትን ዓበይቲ ዓድን ከም ዝኣሰረ ተገሊጹ'ሎ። ኣብ ክልል ሶማል ዘጋጠመ መጠነ ሰፊሕ ድርቂ ንምቁጽጻር ይኹን ብድርቂ ዝተጠቕዐ ህዝቢ ብህጹጽ ሰብኣዊ ረድኤት ንክበጽሕ ዝተገብረ ፖለቲካዊ ውሳነ ድኹም'ዩ ዝብሉ ነቐፌታታት ዝቐርቡ ዘለዉ ኮይኖም ምምሕዳር ሙስጦፌ ዑመር ኣብቲ ክልል ብልሽውናን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰልን የካይድ ምህላዉ ተቓውሞታት እቲ ህዝቢ ይዕብልሎ ከም ዘሎ ግና ተገሊጹ'ሎ። ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ንይምሰል ዝቖመ መብል ሰላሳን ሓሙሽተን ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪካ እንትዛረብ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈፀሞ ጄኖሳይድ ሓቢኡ ካልእ ፅውፅዋይ እንትዛረብ ግብዝነት እቲ ስርዓት ዓይኑ ኣፍጢጡ ተራእዩ ክብል ጋርወ ኦንላይን ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ተሸላማይ ኖቤል ዝነበረን በቲ ካልእ ገፅ ድማ ዋና ሃንዳሳይ ህልቂትን ኣቦ ጓይላ ጆኖሳይድ ትግራይን ኣብይ ኣሕመድ ገበናት ኩናትን ሕምስምስን እቲ ዓዲ ናብ ውሻጠ ሓቢኡ ንይምሰል ኣብ መድረኽ ወፂኡ እንትዛረብ እቲ ሓቂ ግና ዝሕባእ ኣይኮነን። ጀነራላት ኣብይ ኣሕመድ በቲ ሓደ ወገን ንማሕበረሰብ ዓለም ደለይቲ ሰላም ተመሲሎም ድራማ እንትሰርሑ በቲ ካልእ ገፅ ድማ ነጋሪት ኩናት እናደስቑ ከም ዝርከቡ ተጋዳላይ ጌታቸው ረዳ ገሊጹ ይብል ጋርወ ኦንላይን። ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ኣብይ ኣሕመድ ፅዕንቶ ብምሕዳር ኩሉ ዘሳተፈን ዝሓቖፈን ሃገራዊ መድረኽን ዘተን ንኽካየድ ዓርሱ ካብ ተሓታትነት ንምንጋፍ ኣብቲ መንግስቲ ፅዕንቶ ከሕድር ይግባእ ዝበለ ኮይኑ ዓለም ለኻውያን ትካላት እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣወጀ ጄኖሳይድ ጠጠው ንምባል እንትፅዕሩ ኣብይ ኣሕመድን እቶም ናይ ይምሰል ጀነራላት ኢና በሃልቲ ተለኣኣኽቱ ግና ሰላም ከም ዘይደልዩ ገሊጹ ይብል እቲ መርብብ ሓብሬታ። ህዝቢ ትግራይ ንክጭፍጨፍ ኢዳታውነት ሓይልታት ባዕዲ ኤርትራን ሶማልያን ምህላወን ዘነጸረ ተጋዳላይ ጌታቸው ረዳ እዚ ድማ ሕብረት ኣፍሪካ ኮነ ማሕበረሰብ ዓለም ሪኡ ከም ዘይረኣየ ምሕላፉ ንሞት ኣሽሓት ተጋሩ ዘቃልዐ ህልቂት ግና ኣብ ጸሊም መዝገብ ትግራይ ክሰፍር እዩ ክብል ኣዘኻኺሩ። ከምቲ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪካ ተጠሊዑ ንቅልውላው ኢትዮጵያ ዘሳጥሓ ውሽጣዊ ሕልኽላኽ ጥራዩ ኣጋጢምዋ ዝበለ እቲ ሓቂ ግና ማሕበረሰብ ዓለም ኢዳታውነት ኤርትራ ይኹን ሶማልያ ብግልጺ ዝተርኣየሉ ምንባሩ ኣረጋጊጹለይ ክብል እቲ መርብብ ሓበሬታ ይጠቅስ። ባዕዳዊ ሰራዊት ዓዲምካ መገዛ ህዝብኻ ነበረያ ነበረ ንክኸውን ፍቓድ ዝሃበ ገበነኛ መንግስቲ ብኸመይ ዓይነት መዐቀኒ እዩ ጆኖሳይድ ውሽጣዊ ጸገም ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ዝበለ ተጋዳላይ ጌታቸው ረዳ ሕብረት ኣፍሪካ ይኹን ካልኦት ዓለምለኻውያን ትካላት ንውስልትና እቲ ፋሽስት ዓገብ ብምባልን ብኣግኡ ንምግታእን እቲ ሕብረት ኮነ ማሕበረሰብ ዓለም ጠመተ ክገብረሉ ይግባእ ክብል ተጋዳላይ ጌታቸው ረዳ ፃውዒቱ ኣቕሪብሎም። ብምክትል ዋና ጸሓፊት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዓለም ኣሚና መሓመድ ዝተመርሐ ልኡኽ ኣብ ትግራይ ዑደት ምክያዱ ጉጅለ ፋሽስት ኣብዪ ኣሕመድን ክባን ዕፅዋን ብምክያድ ህዝቢ ትግራይ ንክፀንት ዝገብሮ ዘሎ እከይ ተግባር ማሕበረሰብ ዓለም ብዝግባእ ንክግንዘቦ ዝሕግዝ ምዃኑ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ትግራይ ሓቢሩ። ዕፅዋን ክባን ፋሽስታውያን ንክፍንፃሕ ቅልፅም ህዝቢ ትግራይ ወሳኒ ከምዝኾነን ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ትግራይ ክትረኽቦ ዝግባእ ሓገዛት ከምዚ ዓይነት ዑደት ዝሓሸ ዕድል ከምዝፈጥር እቲ ቢሮ ኣገንዚቡ'ሎ። ብምክትል ዋና ፀሓፊት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣሚና መሓመድ ዝተመርሐ ልኡኽ ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደርን ብሰንኪ ጉጅለ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድን መሻርኽቱን ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ መቐለ ግዜያዊ መዕቆቢ ሰብ ዓካሪ ዝርከቡ ወገናት ዑደት ኣካይዱ እዩ። ብምክትል ዋና ጸሓፊት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዓለም ኣሚና መሓመድ ዝተመርሐ ልኡኽ ብሰራዊት ጉጅለ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድን መሻርኽቱን ተደፊረን ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ሕክምናዊ ክትትል ይግበረለን ዘሎ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሐን በደል ሕዝወን ዘለዋሉ ኩነታት ብኣካል ምዕዛቡ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻ ልምዓት ገጠርን ትግራይ ዶክተር ኣትንኩት መዝገቦ ገሊፆም እዮም። ህዝብን መንግስትን ትግራይ ጉጅለ ፋሽስት ኣሕበንድ መሻርኽቱን ክባን ዕፅዋን ብምክያድ ህዝቢ ትግራይ ንምፅናት ዝፍፅሞ ዘሎ ገበናት ዓለም ንክግንዘቦ ፃዕርታት ክገብሩ ምፅንሖም ሕዚ ድማ ዝበለፀ ግንዛበ ክጭብጥ ዝሕግዝ ዑደት ምዃኑ ዝተዛረቡ እቶም ሓላፊ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ብእከይ ተግባር ፋሽሽታውያን ኣቕርቦት ሕክምና ስኢኑ ተሓከምቲ ከገልግል ተጸጊሙ ምህላው ምዕዛቦም ወሲኾም ገሊጾም እዮም። ልኡኽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብሰንኪ ጉጅለ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ መቐለ ግዝያብ መዕቆቢ ሰብዓ ካሬ ዘጽልሉ ወገናት ዑዶት ዘካይዱ እንትኾኑ ብሰንኪ ክባን ዕጽዋን ፋሽሽታውያን ህዝቢ ትግራይ ዘጋጠሞ ዓጸቦ ማሕበረሰብ ዓለም ክግንዘቦ መንግስቲ ፃዕርታት ይገብር ምህላው ሓቢሮም እዮም። ክባን ዕፅዋን ፋሽስታውያን ዝፍንፃሕ ብቕልፅም ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ንሰላም ዘለዎም ቅሩብነት ልኡኽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተገንዚቡ ዘሎ ብድሆታት ጉጅለ ፋሽስታውያን ብምስጋር ኣብ ትግራይ ዑደት ከም ዘካየደ ዶክተር ኣትንኩት መዝገቦ ወሲኾም ሓቢሮም እዮም። ክባን ዕፅዋን ፋሽስታውያን ወረርቲ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ፈጢርዎ ዘሎ ናይ ህላወ ሓደጋ ማሕበረሰብ ዓለም ተገንዚቡ ቁልጡፍ ምላሽ ክህበሉ ከም ዝግባእ ድማ ፃውዒት ቀሪብሎም። ጀግና ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ሰሜናዊ ክፋል ዓፋር ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ከም ዘእተወ ተረጋጊፁ ኣሎ። ሰራዊት ትግራይ ምስ ፌዴራሊስት ሓይልታት ዓፋር ብሓባር ብምዃን ኣብ ልዕሊ ልፍንታውያን ሓይልታት ብልፅግናን ኤርትራን ዝጀመሮ ብዓይነቱ ዝተፈለየ ኦፕሬሽን ብዓወት ተሰንዩ ይቕፅል ምህላው ተሓቢሩሎም በቲ ሎሚ ቅነ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ክልል ዓፋር ብፍላይ ድማ ምስ ትግራይ ኣብ ዘዳብው ሰሜናዊ ክፋል ዓፋር ካብ ስግኣትን ድሕንነትን ዕጡቓት ዓፋር ብልፅግናን ዓፋር ቀይሕ ባህርን ናይ ምፅራይ ስራሕቲ ዕውት ከም ዝነበረ እዩ ተገሊፁ ዘሎ በዚ ድማ ጀጋኑ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ሰሜናዊ ክፋል ዓፋር ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ዕጡቓት ብልጽግና ዓፋርን ዓፋር ኤርትራን ሓራ ብምውጻእ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ ኣብዒልዎ ኣሎ። ነዚ ስዒቡ ድማ ሶርዶ፣ ኣፍዴራ፣ ኤሪብቲ፣ ኣብዓላ፣ ኮነባ፣ ብራሕለን ባዳን ዘራኽብ መስመር'ዩ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ምስ ፌደራሊስት ሓይልታት ዓፋር ብሓባር ኮይኖም ተቖጻጺሮም ዘለዉ። ጅግና ሰራዊት ትግራይ ናብታ ናብ ማእከል ኢትዮጵያ ዘራኽብ መስመር ኢትዮ-ጅቡቲ ንትግራይ ዝወስድ መስመር መገዲ ሰርዶ ከም ዝተቖጻጸረ ተገሊጹ። ክልላዊ ምምሕዳር ዓፋር ኣወል ኣርባ ተደጋጋሚ ካብ መንግስቲ ትግራይ ዝተልኣኾ ጻውዒት ሰላም ነጺጉ ኣብቲ ክልል ዝነብሩ ተጋሩ ብሓይሊ ገፊፉ ኣብ ዝተፈላለዩ መዓስከራት ዳጒኑ እናሳቐዮም ይርከብ ኣሎ። ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ዓፋር ዘካይድዎ ዘለው ዘላቒ ሰላም ናይ ምውሓስ ወፍሪ ንእግረ መገዱ ናብ ሰሜናዊ ክልል ዓፋርን ትግራይን ዝግበር ምንቅስቓስ ሰብኣዊ ረድኤት ውሑስ ንክኸውን ዕድል ከም ዝፈጥር ዝተገልጸ ኮይኑ እቲ ተለኣኺ ብልጽግና ኣወል ኣርባ ግና ሓይልታት ትግራይ ንመስመር ኢትዮ ጅቡቲ ንምቁጽጻር ናብ ወሳኒት ከተማ ሰርዶ ከም ዝገስገሱ ብዕሊ ከሲሱ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ምሕረት ተገይሩሎም ዝተባህሉ ሰበ ስልጣን ህወሓት ኣብ ሃገራዊ ዋዕላ ክሳተፉ እዮም ክብል ሚኒስትሪ ፍትሒ ኢትዮጵያ ገሊጹ። እቲ ሚኒስተር ነዚ ዝሃበ ባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ከም ኣሸበርቲ ዝሰመዮም ውልቀ ሰባት ብዘያፍልጦና ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈንዮም ዝብል ጥርዓን ኣብ ዘቕረበሉ ምላሽ ንምሃብ ምዃኑ ካብቲ ሃገር ዝወፀ ዜና ኣመላኺቱሎ። ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ብዝተገበረሉ ፀቕጢ ሃገራዊ ዋዕላ ንምክያድ ኣብ ምስብሳብ ኣብ ዝርከበሉ ዘሎ እዋን እቲ ቀንዲ ተቐናቓኒኡ ህወሓት ዘቕረቦም ጠለባት እንተማሊኦም እቲ ሃገራዊ ዋዕላ ከይተጀመረ ፍሹል ከምዝኸውን ተደጋጋሚ ክፍለጥ ፀኒሑ እዩ። ኣብዚ ክልተ ዓመት ኣብ ቀይዲ ዝኣተዉ ሰበስልጣን ህወሓት ብፌደራል መንግስቲ ምሕረት ተገይሩሎም ምስተብሃለ ኣብ ሞንጎ ወከልቲ ህዝቢ እቲ መንግስቲ ናይ ኣረኣእያ ምግምማዕ ተራእዩ ከምዘሎ ተገሊፁ ኣሎ። ገለ ኣባላት ባይቶ ንማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃብዎ ቃል ብዓብላሊ ድምፂ ከም ኣሸበርቲ ዝገለፆም ውልቀሰባት እቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ብናይ ገዛእ ርእሱ ውሳኔ ክሰዶምን ንስልጣን እቲ ባይቶ ዘነኣእስ እዩ ክብሉ ተቓውሞኦም ይገልጹ ኣለዉ። ሚኒስትሪ ፍትሒ ኢትዮጵያ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ንተወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ፣ እቶም ኣባላት ህወሓት ኣብቲ ዝመጽእ ዘሎ ሃገራዊ ዋዕላ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ክሳተፉ ስለዝኾኑ፣ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምውፅኦም ከም ምልክት ሰላም ክረአ ይግባእ ኢሉ ተፃብኦታት ደው ክብል ረድኤት ናብ ትግራይ ክኣቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ናይ ወፃኢ ሓይልታት ክወፁ ዝበሉ ነጥብታት ገለ ካብቶም ሓይልታት ትግራይ ዘቕርብዎም ዘለው ቅድመ ኩነት ምዃኑ ድማ እቲ ሚኒስተር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዕላዊ ገይሩሎም ብተዛማዲ ዜና ድማ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ህወሓት ዝተመስረተ ክሲ ዝተሰረዘሉን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ድማ ብሃንደበት ዝፈትሐሉን ምኽንያት መብርሂ ክህብ ከም ዝሓተቱ ንመግለፂ ፓርላማ እታ ሃገር ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ይፅብፅብ ኣለዋ። ኣባላት ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብጉዳይ ሃንደበታዊ ምፍታሕ ላዕለዎት ሰበስልጣን ህወሓት ነበርን ምቁራፅ ክስታት ናይ ካልኦት ብዝምልከት ተገማሚዖም ከም ዘለው ይፍለጥ እዩ። ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ'ቶም ክድዓት ሃገር፣ ሽበራን ካልእን ዝብል ከበድቲ ናይ ሓሶት ገበናትን ጠቐነታትን ናብ ቤት ማእሰርቲ ዳጒኑ ተሃዲኖም ክእሰሩ ትእዛዝ ዘመሓላልፈሎም መራሕቲ ህወሓት ብሃንደበት ክሶም ተቋሪጹ እቶም ዝተኣሰሩ ድማ ብሃንደበትን ብዘይ ቅድመ ኩነትን ክፍትሑ ዝወሰነሉ ምኽንያት ንዘተ ሰላም እታ ሃገር ዕድል ንምሃብ ምዃኑ መንግስቲ ክገልጽ ጸኒሑ ይብል እቲ ማዕከን ዜና። ጌድዌን ብወገኑ ኣቐዲሙ ንፓርላማ እታ ሃገር ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ተመሳሳሊ መብርሂ እኳ እንተሃበ ካብ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣዋጣሪ ሕቶን ተቓውሞን ገጢምዎ ኣሎ። ውሳነ ኣብይ ኣሕመድ ዝተጎድኡ ኣብ ግምት ዘየእተወ ዝብል ሙግት ኣልዒሎም ንምስራዝ ክስን ምፍታሕ እሱራትን መራሕቲ ህወሓት ዝቃወሙ ዘለዉ ኣባላት ቤት ምኽሪ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነቲ ብሚኒስትር ፍትሒ ዝቐረበ መብርሂ ስለዘይተቐበልዎ ድማ ካብ ኣብይ ኣሕመድ ተወሳኺ መብርሂ ከምዝጠልቡ ገሊፆም እዮም። ኣብይ ኣሕመድ ንወከልቲ ህዝቢ መብርሂ ክህብ ምዃኑ እኳ እንተጠቐሰ እቲ ዝካየደሉ ዕለት ግና ኣይነፀረን። ኣብ ኲናት ትግራይ ተሰሚሙ ዝርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምክያዱ ዝሸባሸበሉ ዘሎ ሃገራዊ ዘተ ዝርዝር ናይ ዝሳተፉ ውድባት፣ ግንባራት ይኹን ካልኦት ኣካላት ብዝርዝር እኳ እንተዘይተፈልጠ ህወሓት ግና ካብ ቀንዲ እቲ ተሳታፊ ምዃኑ ኣነፂሩ ኣሎ። ማሕበር ሰብ ሞያ ሱዳን ነቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝቐረበ እማመ ምቛም ናይ መሰጋገሪ ልፍንቲ ከም ዘይቕበሎ ብወግዒ ኣፍሊጡ። እቲ ማሕበር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ወታደራዊ ዕልዋ ዘካይደ ሓይሊ ክኹንን ዝግብኦ ኣብ ስልጣን ክቕፅል ባርኾት ምሃቡ ከም ዘቖጥዖ ገሊፁ። ሓይሊ ንናጽነት ለውጥን ከምኡውን ሓይልታት ዲሞክራሲ ነቲ እማመ ንወተሃደራዊ ጉጅለ ዝወሓደ ስልጣን ስለ ዝህብ ተቐቢልናዮ ኣለና ብምባል ምስቲ ሓድሽ ዝቐውም ልፍንቲ ክሰርሑ ምዃኖም ኣፍሊጦም እዮም። ኣቐድም ኣቢሉ እቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተማእከለ ጉጅለ ኣብ ዕለት ሰለስተ ለካቲት ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ምስ ኢስላማዊ ኮንግረስ ፓርቲ ዝርከቦም ካልኦት ሓያለ ካብ ሓይሊ ናጽነት ለውጥን ዝተገንጸሉ ኣካላት ይሰርሕ ምህላዉ ገሊጹ። እንተኾነ ማሕበር ሰብ ሞያ ሱዳን ምስ ወታደራዊ ጉጅለን ምስቲ ብሓምዳን ዳግሎ ዝምራሕ ምልሻን ብሓባር ክሰርሕ ዝይትረፍ ንዘተ ከምዘይቐርብ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሱዳን ኣትያቶ ካብ ዘላ ቅልውላው እትወፀሉ እንኮ መገዲ እቲ ወታደራዊ ዕልዋ ከብቅዕ ብሲቪላዊ ሓይሊ ዝምራሕ ሓድሽ ቅዋም መሰጋገሪ መንግስቲ ምምስራት ጥራይ ምዃኑ ማሕበር ሰብ ሞያ ይገልፁ።